Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ahmad Zid Di video kali ini saya akan Membuat jus Untuk Menaikkan HP darah <clears throat> bahan yang saya gunakan yaitu buah pit ya kalau di video kemarin kan buah naga sekarang kita akan mengecus buah pit buah pit sendiri susah didapatnya biasanya di mall atau toko-toko buah lah ini karena tidak semua tempat itu ada hanya tempat-tempat tertentu doang manfaat dari buah bit sendiri diantaranya mencegah kanker ya memperbaiki performa otak menjaga tekanan darah mengurangi kolesterol memperbaiki stamina bagus untuk tulang baik juga untuk wanita hamil menyegarkan tubuh mengobati anemia caranya setelah dikupas kita iris ini tipis-tipis kita sediakan untuk memblender blender jangan lupa kasih susu yang suka susu kalau yang nggak suka juga nggak apa-apa dimakan begini juga enak seperti ubi Hmm, nggak ada rasanya sih <laughs> merah karena ini buah bit merah kita uh, kita iris kecil ya <clears throat> jangan lupa untuk ukuran segini kita belah jadi empat lah ini kan nah ini masih tiga lagi harganya kemarin tuh 37.000 per kilo ini pun susah didapat ini belinya pun harus ke Jakarta kita tambah yang dagang itu biasanya ini 60.000 kemarin tuh kebetulan saya lagi pas murah jadi cuma 37.000 seperti buku bijalar ini kenyes untuk sehari nggak boleh lebih dari dua ini ya nggak boleh dari dua gelas cukup satu gelas saja satu gelas pun diminumnya pagi setengah sore setengah gelas ya semua kan yang berlebih itu tidak baik yang sedang-sedang saja dan secukupnya nanti dikasih air ya sebelum blender enak gitu kita tambahkan susu cerotan aja ke sendok kita tambahkan air dikit situ aja jangan banyak-banyak lalu kita sediakan gelas untuk menaruh ini hasil dari blender oke okay? kita blender dulu lên chợ phụ Thế làm không được cerot tarat ini hasilnya seger kok bismillah coba ya di rumah ya baik kok buat kesehatan ingat sehari segelas Oke. Demikian tadi marahan video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.